Ui, aku tak rekod tadi. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Kepada siapa yang baru dalam Yasir Amron, aku, Yasir Amron, aku akan banyak beletiak pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, terima kasih kepada yang tanya soalan kepada aku. Dan hari ini, aku nak share FB Ads Tips 2020 video view part 1 ni adalah sambungannya part 2 aku, macam aku kata aku first time buat video uh, campaign uh, macam ni dan aku nak share result dia dan macam mana kita nak tengok result cara paling mudah dan terima kasih kepada yang komen uh, Sabrina Sani jangan lupa share result ok sekarang saya tengah buat video untuk semua baru subscribe tekan loceng terima kasih sangat-sangat Okay, dan kepada Hazizul Ikmal, saya follow Sifu dari first video. Jujur, saya cakap ilmu sangat bernilai. Terima kasih kerana komen anda membuatkan saya lebih semangat. Jom kita masuk ke Ads Manager. Kan sebelum ni video aku akan share. Aku ada share, aku habang, aku akan tunjuk macam mana nak tahu gender, age, placement dan satu eh, device dan satu lagi placement macam mana yang sesuai untuk ads sampah. Nak baca result lah, ni basic punya. Ni at least sampah tahu benda ni pun dah cukup dah supaya time buat iklan cobaan, macam video tadi ni hampa akan tahu macam mana nak dapat iklan betul-betul ok so aku ambil age and gender pilih accept sorry mula-mula aku kena ambil dulu video view aku ambil accept so dari sini pun dah tahu dah video mana paling ramai uh, oh, ah, gender mana paling ramai email 18 Liga 131 female 121 female 71 female Tapi ingat aku buat ni 18 hingga ke 65 plus Ingat tak? Tapi kita kena kecilkan skop Umur mana yang paling banyak Iaitu 131 female Aku pun tak tahu sebab apa Macam mana boleh jadi begini Sebab Based on analytic Dekat YouTube dengan Facebook aku Bukan umur ni yang banyak tengok video-video aku Sebab ni aku buat iklan So Aku pun pelik Sebab apa mereka ni boleh tengok video aku hmm, Mesti ada something fishy dengan video view ni Okay tak apa kita akan masuk lagi Akan pilih Platform and device <coughs> Okay sekarang video aku ni Dia akan naik dekat Audio networks dan Facebook saja Sebab aku pilih all is, uh, Semua benar lah itu automatic kan dia pilih all Cuma rupanya naik dua ni saja Facebook dengan audio network dan banyak ha, tengok device sahaja so lepas ni apa tahu dah desktop dah tak payah pilih ingat tu jangan pilih desktop dah ugi sebab ad sampai tak pergi pun ke situ tu so, yang ketiga dah tu ha, balik tak So kalau siapa rasa berbaloi yang aku share ni tolonglah share supaya semua orang dapat manfaat dengan video-video aku ni. Yang keempat, ni aku lupa nak tambah dan aku share placement. Lepas kita buat iklan, kita tak tahu iklan kita pergi mana. So aku akan tunjuk ni cara nak tengok. Kan placement mostly ada network dan placement dekat reward video apa dia tu reward video tak apa kita guna dulu semua device so dah tahu dah jangan pilih desktop device saja dan facebook feeds ok feeds kosong kenapa kosong bayang kot awak dia tak pergi kat feeds tak apalah dan reward video oh reward video banyak banyak banyak murah pun murah ha, tapi yang betul tak reward video ni benar lah dan benar ni tak berbaloi senang senang kau tahu, video view kalau ambil true play yang 15 second punya tu sebab aku buat 15 second video dia akan mostly dia akan pi ke reward video aku tak tahu sebab apa mungkin Facebook dah dah buat lah sebab dia minta buat 15 video aku buat aku bagi dia pi reward video hantar tak reward video ni hampa tahu tak reward video ni apa reward video ni adalah pernah nak apa main game Candy Crush uh, Temperan batu main game apa apa lah yang kalau nak double score, kalau nak hidup lagi, kalau nak uh, dapat item kena tengok video. Ha, lah reward video. Tu so, buat apa? Aku tengah main game, tiba-tiba keluar video. Aku dah buat shift ada masalah tentang ABS. Tak mau, tak mau. Dan kat sini lah menjawab persoalan aku. Mungkin perempuan yang berumur 34 dengan bab 1, depa ni banyak main game kot. Dan video-video aku banyak keluar dekat depa punya timeline. So Facebook cari orang yang nak tengok reward video. So dia pilih kat orang macam ni Tu aku pelik Pasal apa Ish Ish Ish tak 20 apa 20 Tiga apa 25 dengan 24 awak tak sampai kat sini Punya sebab ni lah sebab Video aku ni pergi kepada game Reboot video Reboot video tak tak berbaloi je Tak berbaloi rugi Orang mood dengan main game Tiba keluar iklan macam ni Anjur tudung Hambuh dekat reboot video Tentu lah so Dah tahu dah lepas ni Video view tak bagus mungkin aku rasa cara solution video view tak mau masuk dalam reward video adalah hampa kena buat lebih 15 dan 30 minit video lebih sebab bila masuk kat situ dia akan masuk reward video Facebook dia akan cari tengok kalau reward video dia ada 30 30 saat sorry 15 minit pula 13 apa 30 saat eh, 15 ke 30 saat video dia akan cuba masuk ke reward video so kalau boleh hampa buat video panjang-panjang share buah dalam video view Okay tak apalah lepas ni aku akan buat video view tapi aku buat lebih Buat 3 minit punya So aku harap apa yang aku share, apa yang aku share dengan apa semua ni bermanfaat Dan kalau siapa rasa share tolong like, like, komen dan share video Yes yang wrong kepada semua supaya semua orang boleh dapat Dan kita jumpa di video akan datang Dan terima kasih kepada yang komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya yeah. Iya yeah.